Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! The King of Fighters 2000 e saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! E eu vou escolher Máxima, King, Clark e o Salva Fichas! Sim, o Gordão! E a primeira luta é contra o K-Dash e sua turma! Vamos lá! Isso! Buraco de lá! Isso! Prende do canto! Opa! Ha! Olha o combo! E agora, máxima! rolê. Isso, frente do canto. Ha! Ah, sai daí que eu quero ver. Opa! Valeu, King! Isso! Ah! E agora, Vanessa! Isso, agarra! Ah, deixa o ar que alguém tá espirrando! Opa, poder máximo! Vai lá, King! Ah, pula não! <laughs> e é isso aí, o primeiro time já foi. E vamos para o próximo. E agora? E agora o time das garotas. Começando por Kazumi. lá, Clark! Pega ela! Tomar cuidado com ela! É perigosa! Ah, altera tudo! Vai lá, máxima! Isso! Ah, olha o combo! E agora, Yuri! agora Hidako! Noskoi! <laughs> ah, é uma luta sumô! Apollo ah, Street! Agora! E vamos em frente! E agora, o Zikari Warrior! Começando pela Whip! Vamos lá, máxima! Whip está de volta em KOF 15! Bem-vinda de volta, Whip! Toma! E agora, Leona! Já pro chão! De novo! Toma! Oh, beleza! E agora Clark. Não pula não. É isso aí! E agora? Mas o quê? Invasão! Oh, é a Kula! Parece que entramos numa fria, não é mesmo? Vamos lá, Shen! Acabe com ela! Isso, Fred no canto! Sistema restaurado. E agora? Psycho Soldiers. Começando por Bao. Vai lá, King. Chuta! Obrigado, Jeremy!

E agora? Atena! Round 3, fight! Jeremy! Muito bom. E agora, o trio do Art of Fighting. Né? Caramba, peguei o trio mais difícil no final. Começando pela King. Vamos lá, máxima. Pega ela! Isso! E agora, Takuma!

<laughs> Caiu o mais difícil do jogo pra enfrentar por último. Isso, tá indo bem. Vai, vai, vai, vai. O quê? Pega! lá, Sobrou pra você. Vamos! Ai, de macho! Isso! Muito bom! E agora, vamos para o chefe! Guerreiro! Vai lá, King! Chuta! Vai lá, Clark! droga! Maldito! Vamos lá, Máxima! Acabe com ele! Round 2! Fight! Ladrão! Ah, você vai me pagar por isso! É, sobrou pro gordão de novo! Isso, prende no canto. Isso, agarra. Pegou. Isso!